sana kung hindi natin truck to puta kunin natin lahat ng space kailangan kong mag-shit eh. 7 na oh halos bali na hindi na ako pupunta rito mga kaibigan na tayo magde-deliver guys yung mga building ng New York nakita nyo na sir, good morning uh, Dire-diretso ang biyahe natin Approaching New York Pakita nyo naman yung mga building dyan na Matataas na mga building nila ah. At saka ang karsada nila Talagang Baga sa ano, ata-ata to <laughs> Yoride tayo ngayon dito sa New York Laredo guys yan guys sa New York ha kita nyo oh. dito tayo sa bridge ng New York easy pass toll sabi niya toll ay easy pass naman tayo daan lang oops merong lubak dun ah sikip ang sikip ng gilid saktuhan lang eh Ayun ko lang nakita to guys ha nasa labas sila eh. one mile, In one and a half miles, he gets a tube for Amsterdam Avenue toward University Avenue. Okay. to New York. Winding road ahead. tunnel oh hindi pa naman pwede magano glass wala kang makikita In a quarter mile, take exit 2 for Amsterdam Avenue toward University Avenue. In a quarter mile, Take exit 2, then keep left. left. I-95 North. Oh, no, and then keep to the left in 0.3 miles. Dito tayo sa truck, uh, ano, ang ating uh, gagamiting uh, ah, GPS kasi baka mamaya. In a quarter mile, take exit 1CD for I-87 South toward Queens. Kasi bawal ang truck sa ano eh. miles keep to the left on by 95 north US 1 north. Oh! Ah, ah, mo, basta na lamang kasi sila pumapasok ng mga to eh. Kailangan dito guys, alerto tayo Oh. O hindi, naku po, makakabangga tayo ng pitan ng ano. Makakabangga tayo ng pitan. Take exit 1CD, then keep left at the fork to continue on exit 1D. head east on I-95 North. Continue on I-95 North for half a mile, di na magpreno ito, oh, eh. Ah. lagi sa gitna kasi 3.11 ang clearance dito Take exit 4A for Sheridan Expressway, I-895 South toward Robert F. Kennedy Bridge. 12.11, napakababa naman ang clearance no. Nakakatakot naman dito guys, parang sasabit yung trailer eh. Papa! traffic pa ang mga building nila guys eh oh. no trucks on parkway New York State Law no trucks on parkways okay tayo sa ano kunin na natin itong uh, huling ano dito kasi exit tayo sa 4A kailangan alerto guys ha alerto samahan nyo akong tignan yung mga hindi ko makita sa kabila eh No, itong mga building na to Dito lumilipad si Spider-Man Wow! Ah. <laughs> Tapos merge lane pa wala kawawa tayo rito hindi rin tayo makamerge ito papasukin natin ihinto yung nasa gilid wala silang papasukan hindi ako makakuha doon gawa nga ng puno din sa kabila hindi po pwede So quarter mile, take exit 4A for Sheridan Expressway, I-895 south toward Robert F. Kennedy Bridge. Okay, Robert F. Kennedy Bridge. It's 0.2 oh, Wala man lang signal-signal ah. Banat ng banat ah. Take exit 4A, then continue on to Sheridan Boulevard. Sheridan Boulevard. Garden Boulevard for one and a half miles. Okay, one and a half miles. Tayo mga building dito guys ha. expressway. Eh. yung mga building ng New York nakita nyo na ang baba na ito ah kaya sasabit sabit yata ah dito sa New York mababa ang clearance dito eh itong kinakatakutan ko rito eh lang meron sis halos sumabit yung gulong ko sa likod sa mga ano eh barikada eh, sa barrier eh West. State of New York sobrang traffic guys In a quarter mile, keep left to stay on I-278 West. Speed warning. In 1,000 feet, keep to the right on I-278, and then take the entrance to the right in 330 feet. Ay mga kaibigan, nandito na tayo sa dideliveran natin dito sa Brooklyn. Grabe. Ah, lobat lang kasi itong aking GoPro kaganina. Halos hindi ako makapasok dito. Sobrang sikip. Grabe. Ano? Ayan, kailangan pa niyang umatras all the way doon para sa ganon tayo ay uh, makapasok dyan. Yan, dyan tayo magde-deliver na yan. Yan. Pasukin ko lang yan. kunin natin lahat ng space kailangan kong mag 7 7 na oh. Halos bali na. Hindi na ako pupunta rito mga kaibigan. Na tayo magdi deliver Tapos mamaya atras ako. Kasikip. My God. Challenge. Bagay lang dito yung mga ano dapat mga kaibigan, yung mga 48 feet. Hindi pwedeng ano, pwede rin ng 53. Ito dala ko 53 feet trailer kaya mahirap. Mer! Okay, atras pa. That's good. Inside? Oh my god. sana kung hindi natin track to puta tikan na iatras ko pala yung pala yung loading dock nila okay yan palang loading dock nila okay dito na lang Ay, mga kaibigan, papahinga natin kung anong sitwasyon doon. Pagkatapos pa nito, magpapahugas pa ako eh. Sa dito lang, para dito niya kunin. Nakikita niyo naman, no? Mula doon. Sarado na yun. Kailangan ko matras ulit mamaya. Dito niyo kakanain. Ayan. Ang sikip. At ang uh, current location natin mga kaibigan, nandito tayo sa James Street uh, Acme uh, ah, smoke fish uh, dito sa distribution nila dito at uh, nakikita nyo naman sa likuran ko marami silang mga palipalit ang mga product dyan at nahirapan talaga ako makapasok dito kasi sobrang sikip pagkatapos nito maghanap pa ako ng pagpapahugasan ko baka siguro sa susunod eh hindi ko na kunin tong New York nila matindi rito meron silang 300 dollar dito na compensation mo, ano, parang extra allowance mo pagpunta rito kasi nga matraffic at sobrang sikip. Eh, hindi para sa akin, hindi worth it yung 300 dollars. Kasi matindi rito. Challenge, at least nar naranasan ko nakarating dito. Yan mga kaibigan. So, uh, paano mga kaibigan, hanggang sa muli na, sila kayo po ulit ito. At kita-kita tayo sa susunod na video natin. Peace up guys. Bye. Lakai Pinoy Tracker